Oh, me, gee. Real persons are so, hashtag ugly. こんなシチュエーション漫画で見たことあります。